शुरू करते हैं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा कहाँ पर जा रहे हैं साले लोमड़े मुझसे बचेगा क्या तू अरे यार कुछ भी नहीं लेके घूमता है क्या और बंदा कहाँ पर है साला कब से मार रहा था तू तो? माफ़ करना यार नहीं तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए रह गया दोबारा मुझे फिर से बनाना पड़ता पड़ेगा सब लोग सबको में जाते हैं भाई वहाँ पर गए साले मोबड़े देख करके क्या बताना भाई ये कहाँ पर है यार ये बंदे मर गए थे क्या मैं ट्रेक में डाइवर को मजे चेक करते रुक जा रुक सारे बंदे कहाँ पर गए यार सबको ढूंढता हूँ एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारे यहाँ पर नहीं है तो कहाँ पर होंगे करीब मिलेंगे सब लोग अरे बट से कलर प्लेट है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो से माता है भी साले नोबड़े सो गया अब दूसरा किधर मिलेगा हमें दूसरा भी मिल जा यहाँ पर गया ज़्यादा था यार कहाँ पर गया